yani chol gul yalu yu wo kunam a gwer kwany ga bai pan victoria man ye chol victorian electoral commission na tawrin a tor ko jun bu chwet ne pe theory a tor wan chi tan no kol pe nin to ter tero ku bet ne pe ne bet ka yin bi ka ka chwet ba ka ti liok pa bi ben bai pandu ka bi chwet bai nakara wore ke chwet yok agut kul pe top tie ko the tem pen tier ka ye yobe e telephone bag ye ngota tin naka bi ka ka chwet aya kujalawel de chwet ko jala wel ci gwir ko bi ka chwet aye kwer bi ka chwet de to kok chwet ku tin aye kawan bi ya woreng dugnam man ye envelope bagtem ko yo ko chwere di to paya warang chwer pi to won chi ke mat ke ga warang wel ko jon chwer ke ro na nong ran bi kwon kenen kwenin wel chi ko jon bi ke chwer chi ke wel agora no niar ko niar pendo ba chwer bagtem ko yo ko chwer di to Ren akajon be kacuat aci keguir katia ya. kwanong box tiak ren ken aku ke cuat ni ke ko piano ro ranu nier piano oyen kor ba cuat tueng kayitawa tok na box wantia ka ren kayen diak kwen kwen daro wanier piano kayitawa ro na box wantia ka ren kayen one. kwen kwen da diak waniyar piando ka yi tawo diak na box wantiyak ka garin ka yên, diak boxes cái cái, gì, ka dia wantiya garin ka kwac a baka til miyaji na kwen kwen wannan niyar piando bak tanko bukang không ni ka ga kwet buka dum ni ba de cikin to kwet to tawo a wurin da kwet na kawon biya dum na mai tin manikal ballot paper envelope pro na ballot paper envelope ko tany ren ku yin ku jala kol adiedh yin kagurunde jala kol atanyin envelope diak tawe envelope kacha thiok tok tawe na reply paid envelope awore kun ta chwet kin to chwet apet bakan dab dong nim kada ta tem thai ngoda kenben petroleum jema pai tong nim tro kudyak penatier alo baka ka to the post office kwalo baka la ya adang na election office te tiogan kaga ta wani chenin tin akuna mata warerin tin ayyana kiyadwa your council your vote